Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене посилочка із Китаю, дуже така специфічна, цікава це діодний помножувач або перетворювач з 3,7 на 400 тисяч вольт або 4 кВт. Замовлявся він на AliExpress. Е, я думаю, що він діодний, я не знаю, що всередині, можливо, там катушка високовольтна. Е, даний товар предназначений для того, щоб замінювати розрядник скажімо так, в електрошокерах. Ну не розрядник, а саме ту деталь, яка робить з заряду батареї високий розряд. От, У нас на вході 3,7, як бачите, червоний зелений провід, червоний плюс зелений мінус і два високовольтних провода. От, е, Б'є воно добре, його можна використовувати для пропалювання свічок, для електрошокерів для заміни. Е, ну, В принципі, пристрій універсальний. Е, також можна використовувати для, там, наприклад, тріщалку від собак, але ну, в принципі це той самий електрошокер. І сьогодні я вам це хочу показати. Для цього, щоб використати, щоб показати це в експерименті, в мене є свічка від е, Yamaha Vino, яку мені підігнав підписчик. Дякуємо за це. От в мене є акумулятор 3,7 вольта, але я візьму також 2 про всяк випадок. От, Одразу скажу, що максимальний зазор, який він може пробити, це ну, від 15 мм. Далі воно просто не може, або в мене підсаджені батареї. Е, я дивився, деякі брали вилку, звичайно, від розетки вставляли, і це був як електрошокер. Е, до речі, якщо ви його використали, тоді вирішили там підігнати контакт, не одразу беріться, бо мене вже раз сіпануло, коли я взявся. Тобто воно ще тримає декілька секунд заряд. От, Ну і тепер давайте зробимо дослід, але перед дослідом. Отак от щоб всі розуміли, що це небезпечно. Прошу не повторювати те, що я роблю, бо це, ну і кому потрібна ця деталь, то зрозуміло, але все одно прошу не повторювати. І так, для вмикання плюс до плюса, мінус до мінуса. Спочатку продемонструю, як він працює в холосту. До речі, можна заміряти і струм, але це трошки пізніше. І так, обережно відходимо. Воно може працювати безперервно, тобто для пропалювання свічок, але дуже великий струм аж нагріваються провода. От. Там е, металічні провода, ну тут алюмінієві, скоріш за все, тому вони перегорають, ці ж витримують такі розряди. Е, давайте спробуємо заміряти струм. Для цього візьмемо тестер, мультиметр, ставимо його в положення вимірювання постійного струму 20 А максимально, бо я не знаю, скільки, чесно кажучи, тут сила струму може досягати. Так, вмикаємо. Вам видно? Повинно бути видно. І давайте я одну прикручую сюди, але можна і напряму, в принципі, до батареї, так, щоб ви бачили іншу. Так, видно вам. 1,6 ампера. Ще раз. 1,7. Як бачите, тріщить воно непогано. От, е, До речі, замірюємо вольтаж батарейки нашої, акумулятора літіону, щоб ви розуміли. Е, Так. Щось мій тестер сьогодні мене не радує. Давайте ще раз. 4,1, тобто повний заряд. Так, це ми тепер забираємо, воно нам більше не потрібно. Я демонструю на свічці. Свічка, як бачите, зазор в неї трошки великуватий, не відгорівла частина електроду. От, так. Як ми працюємо? Все, він розрядився, щоб не сіпнуло, перевіряю. Одну частину ми примотуємо до плюса свічки, тобто як від високовольтної частини котушки. От. А іншу ми до металічної частини можна поставити в принципі, просто на провід. Але я відкладав взагалі під шайбу ось тут. Там, правда, велика кількість мастила. Ну і пробуємо це все вімкнути. Як бачите, свічка працює. Ну, Як би це вам і показати правильно? Давайте я вимкну освітлення та і інше. Ось так, щоб в темноті було. І тепер пробуємо заново. Один 6 ампера постійно ого, який провід нагрівся. Тобто таким чином можна пропалювати свічки, але потрібно вставляти в е, шприц, створювати там е, тиск, так як е, іскра тоді почне різнобіч бити під дієм тиску. Тобто ми вставляємо в шприц свічку, створюємо тиск приблизно в 10 атмосфер або степінь стиснення нашого двигуна, і тоді таким чином пропалюємо цю свічку. От. Ну Тут не видно, але вона все одно вся маслом закидана. І ще раз я вам покажу вже в темноті. Ми перший раз при світлі ви могли не побачити. Дуга дуже яскрава. Головне не замкнути, я не знаю, щоб замкнути, до речі, але краще не перевіряти. Штука доволі цікава, 2 долара в середньому. Я купував 11.11 на розпродажі за е, півтора. Такою штуковиною ми складаємо. Ще раз наголошую, не повторюйте те, що я роблю. вас може тріснути током. Таким чином все і робить. Ну, Думаю, на пальцях перевіряти не потрібно, і на людях, і тваринах також. От, Зрозуміло, що ця штука працює. Е, Тому, друзі, на цьому в мене все. Я в, ближайший, в найближчий час думаю зроблю або пристрій для пропалювання свічок або зроблю <laughs> електрошокер, скоріш за все. Е, зазнімлю відео, розкажу, що як робити, як підключати. От, Але це буде трошки пізніше. На цьому в мене все, друзі. Дякую, що мене дивились. Підписуйтесь на канал, оцінюйте. До нових зустрічей. Бувайте!